тенденция, которую мы с вами здесь задаем, а, мы впереди планеты всей, и другие равняются на нас. Это очень круто. И это благодаря вам. У меня по времени сегодня э, ровно час с вами, если вы мне позволите. А, и в этот час а, я хочу поговорить о идее, а, то есть, я думаю, историю уже прошли сегодня, да, то есть как это зарождалось, это уже все люди слышали. Вот, я идею чуть разверну, а, я покажу маркетинговую стратегию, то есть как а, я это вижу, как это видят наши лидеры, с кем мы уже давно знакомы. Мы поговорим коротко о блокчейне и о разных его вариациях, то есть что мы здесь можем с вами использовать, то есть и каким образом. Мы с вами поговорим о децентрализованных автономных организациях, что это такое, что это за феномены, что с этим всем можно сделать. А, мы с вами поговорим о том, как эволюционирует образование уже сейчас во всем мире. Да? То есть это не только здесь у нас, это во всем мире уже сейчас происходит. Это процесс необратимый, его невозможно вернуть назад. И э, я очень сильно хочу задеть, задеть тему э, MLM, э, потому что, э, как я, например, вижу, MLM это очень что-то хорошее такое, что было сделано для человека, и с идеологической точки зрения это просто супер. Но то, что мы видим сейчас, особенно последние года, это немножко отклонилось от темы. И я хочу затронуть тему не случайно, потому что как раз мы с вами будем теми людьми, которые вернут это все обратно в ту колею, с которой это началось. Вот. Ну и, ну и, ну и какую-нибудь еще анонс вам расскажу. Например. А я буду ставить Всем будет видно? Или мне это надо чуть-чуть Сейчас э, вы, наверное, обратили внимание, что э, в последнее время все стало ускоряться. Обратили внимание, что, например, раньше мы могли, или ну, если может даже вот здесь, я знаю, разные возрастные категории, даже, э, например, когда наши родители закончили университет на какую-то профессию, они могли, не доквалифицируясь, проработать всю жизнь до пенсии и уйти на пенсию. Помните, такое было? А, вы обратили внимание, что в последние там, 10 лет постоянно появились какие-то доквалификации, переквалификации, доучебы, до еще какие-то штуки. Это все не случайно. Все дело в том, что технологический прогресс, чем дольше он идет, тем скорее все становится. И если уж это скоро так становится, то, например, раньше мне моей профессии выученной хватало на 30 лет, то сегодня, а, вот э, мы вот сейчас в сфере высоких технологий, мы сейчас говорим о смарт-контрактах, мы сейчас говорим о блокчейн-технологиях, мы сегодня что-то узнаем, и нам это сильно нравится, мы это изучаем, и через три месяца мы понимаем, что мы уже отстаем. Представляете, какой темп стал? Я говорю вам про квартал. Так вот, это к чему приведет в конечном итоге? Это приведет к тому, что э, университетское институтское образование, оно, конечно, какие-то специальные профессии были и будут оставаться. То есть какая-то теория базовая она будет. Но, э, например, наши дети, которые сейчас подрастают там, трех, там, 5-летние, да, вот, э, даже там 9-10-летние, они в университеты ходить не будут. А, потому что вчера у нас был э, просто, я думаю, что даже этот человек сейчас в зале, я просто взглядом еще не увидел, мы с Инной, да, если не ошибаюсь, разговаривали. Инна здесь с нами? Да. Я хотел вас отдельно поблагодарить за ту беседу, которую мы вчера провели с вами. А, это было что-то невероятное. Можно вас попросить встать? А, я хочу, чтобы вы познакомились с новым членом нашей команды. Это а, человек с большой группы. И совершенно скоро мы проведем с вами несколько вебинаров для ознакомлений, и вы поймете, э, почему вы сейчас хлопали. А, а, а потом вам будет стыдно, почему вы так мало хлопали. Спасибо большое. И э, на самом деле еще было несколько ребят с нами. Володя был, да, Юра был. И э, я, например, вот Инну первый раз видел, а Инна меня видела первый раз. Но она сидела и рассказывала о моей жизни. У Инны просто ну, есть такое понятие, как мегатонны прочитанных книг. Да? Наверное, можно так сказать. Просто человек, который читает все всегда, а, вот по подобию Илона Маска. Да? А, у меня чуть-чуть друг, другая особенность. Я не читаю в таком объеме книги, но я, она рассказала мне про всю мою жизнь, то, чем я живу и как э, это происходит. Вот. Ну, это Софья Ровно-Раевская, она уже э, до этого рассказала, почему это происходит. Вот. А, в общем, я сейчас дальше это углубляться не буду, но скоро мы вам покажем, э, что мы здесь с вами делаем, и мы с вами в нужное время, в нужном месте. И, э, наверное, что-то кто-то из нас сделал хорошее, ну, не случайно вы здесь, поверьте, просто доверьтесь, если сейчас непонятно, просто не случайно вы сейчас оказались в этом зале. Так вот, вернемся назад к образованию. У нас получается так, что наши детки новые, они не будут учиться по 5 лет, они не будут оставлять свое родное место, где они находятся, и сидеть там, перебиваться на каких-то шарах, чтобы дотянуть до конца месяца. А, у них будет по-другому чуть-чуть. Они будут уже в школах сидеть э, и на паузах, ну или кто, а пауза это русское слово, да? На переменах, вот. На переменах они а, будут доставать свои мобильные устройства, и с них будут изучать именно то, что именно им точно нравится. И они не будут изучать это часами. Тенденция пойдет к тому, что уроки будут преподаваться там, в 5-10 минут. И за 5-10 минут он будет улавливать суть и будет ее дальше до узнавать. Вот это наше с вами будущее. Вот. И, э, точка, следующий еще очень важный момент. То есть, когда они это будут, э, вот смотрите, сейчас вы наверняка уже обратили внимание, какой хайп идет вокруг биткоины, коины всякие. Слышали, да, все это? А, а кто мне сейчас ответит, какая самая дорогая монета? в нашем мире. Это секунда. Ибо потраченное впустую не вернется никогда. Вы согласны с этим? А вот у нас, у меня даже часто такое было, вот люди говорят, а зачем нам какие-то образовательные площадки? А зачем нам это надо? В интернете же все есть. Я говорю, вы знаете, я сто процентов с вами согласен, в интернете есть абсолютно все. Вы можете найти абсолютно все, вы можете даже собрать космический аппарат, который полетит в космос самостоятельно. Вы можете найти там эту информацию. Но вопрос в том, сколько времени вы на это потратите. Это первая проблематика. И проблематика номер два. Представьте себе такую ситуацию. Выступает профессиональный спикер, харизматичный, которого охота слушать, и мы берем за чистую монету то, что он дает, а он теоретик и не был на практике. И на практике, как очень часто существует, ну, э, совершенно по-другому работает. Видели такое когда-нибудь? Что происходит в этот момент? А, я узнал это, когда начал заниматься теннисом. А если ты один раз неправильно чему-то научился, иди попробуй-ка переучись. Или иди попробуй-ка попробуй переубеди этого человека. И вот это и есть самая большая опасность. И именно поэтому, а, именно поэтому а, мы начали работу над созданием именно такой платформы, где можно объединить и людей, у которых есть практический опыт, которым они готовы и хотят поделиться, а с другой стороны, мы с вами простые люди, которые, которых интересует какая-то определенная тематика, мы можем зайти и выбрать по рейтингу нужную тему с нужным спикером и в считанные там мгновения изучить именно ту тему, а, которая нас интересует. Суть площадки, я думаю, сейчас более понятна для тех, кто сегодня приехал на такси. Вот. А, то есть по факту у нас с вами получается такая картина. А с одной стороны у нас есть огромное количество а, практических профессионалов, а с другой стороны, у нас есть э, большое количество людей, а, которые уже сейчас э, нуждаются в этих знаниях. Вот скажите, вот просто как пример, а если бы у вас э, был авторитетный человек, которому вы вот реально доверяете и уважаете его мнение, если бы он вам в 2010 году или в 2009 или в 2011 году объяснил бы, что такое биткоин и для чего он нужен, как вы думаете, мы бы сейчас находились с вами на том месте, где мы находимся, или мы, ну, может быть, были бы где-то уже дальше, ну, реализации своей э, цели личной. Окей. Так вот, а, как раз вот эта площадка этим и займется. Мы сможем с вами раньше э, других узнавать следующие тренды. А, вот мы все с вами сейчас видим этот тренд восходящий, именно все, что связано с блокчейн-технологиями, все, что с этим связано. А, как вы думаете, это будет всегда? Или в какой-то момент это станет просто обычным а, занятиям, как сегодня интернет или интернет-компания. А что было, помните, в 2000, 2000, 2000 нет, подожди, ну, нет, 90-е годы это было, да, 90-е годы, а, когда а, в Силиконовой долине появился такой феномен, как интернет, и люди начали быстро понимать, ну, особенно бизнесмены, венчурные инвесторы, все, что с этим связано, окей, интернет есть, а приложений-то в нем нет. И начало рождаться огромное количество стартапов. Помните это? А, я буквально на днях просто смотрел графики притока капиталов именно в те времена, и потом именно какой был мощный отток капиталов из индустрии, и потом опять пошел легкий подъем. А, на этом рынке произойдет примерно то же самое, потому что это ничего другого, как тот же самый феномен, только уже ну, как следующий шаг а, к нему. Так вот, давайте посмотрим, для чего еще эта площадка может быть полезна. Вот начнем, наверное, со спикеров. У спикеров Раньше было все хорошо, но в последнее время становится все хуже и хуже. Почему? Потому что люди становятся умнее, потому что информации больше и больше, потому что реклама становится дороже, она становится менее эффективной. А, люди набирают опыта в интернете. Они же не знают того, что вы теперь узнали, что не, все информацию, не всю информацию нужно брать за чистую монету. Соответственно, а, а у них все меньше и меньше продаж, и они вынуждены придумывать какие-то новые вещи. Вы не обратили внимания, что это происходит сейчас? А, соответственно, они теряют аудиторию, у них нет доступа к той аудитории, которая была а, раньше. А проблематику нас, с вами людей, я уже озвучил. А, мы берем за чистую монету то, что не является. Да? То есть мы получаем какие-то навыки, какие-то знания, которые не ведут нас в будущее. Так вот, благодаря этой площадке спикеры находят свой новый дом, потому что здесь уже сейчас появляется довольно-таки весомая аудитория. Нас позавчера, если не ошибаюсь, стало э, за первые пять месяцев 42 тысячи человек во всем мире. А, а, а теперь, э, и это немало, согласитесь. Так вот, эта идея настолько сильная, э, что если бы мы с вами, вот представьте себе, 42 тысячи человек, э, которые оплачивают биткоин. Давайте я вам расскажу, что я имею в виду сейчас. Вот, вот например, э, я сейчас часто привожу этот пример, где бы мы с вами на улице не находились, там есть люди, которые хотели бы выучить английский язык. Есть такие люди там? И вот я подхожу к Славе, говорю, Слава, ты бы хотел выучить английский язык? Слава, конечно, с удовольствием. Арсен, Паш, все хотят. Я говорю, все супер, оплати вот здесь счет биткоина. Мозги в кучу. Ну не у этих ребят, они уже знают, что это такое и как это сделать. Но если мы пойдем туда, на улицу, вот чтобы примерно понимать, о чем я говорю, вот это вот земной шар со, всей, э, ну, вот, э, со всем объемом всех людей. И я сейчас не смогу просто такую тоненькую точку нарисовать. Ну, как будто это э, от тоненькой ручки. Точечка вот такая вот здесь. Вот. Видите эту точку? Это как раз то, что сейчас сегодня криптоиндустрия. Это те люди, которые хотя бы слышали, что такое биткоин. А те, которые умеют им пользоваться, еще меньше. Понимаете, какую колоссальную работу вы проделали за первые пять месяцев? это просто нереально, потому что когда э, я сейчас встречаюсь э, с профессионалами, продвиженцами, которые с трафиком занимаются, все, что с ним связано, когда они видят эти цифры, у них предохранители вылетают, они говорят, как? Как это возможно? Я говорю, ну у нас есть маркетинговая стратегия. Они, какая? Они же все привыкли с трафиком работать, они же привыкли Google кормить, они же привыкли все другие источники кормить. Они же не знают, что люди сами могут все организовать. Но они же не верят в это. Это же все э, не так, как в университете учили. Это же все не так, как в средствах массовой информации говорят. И, конечно, это же не так, как мы э, вообще воспринимаем эту индустрию, потому что, э, ну вот давайте вот по-честному, мы лояльны, мы понимаем, что это такое, да, здесь вот много людей, кто живет уже в этой индустрии много лет. А по факту, что чувствует человек вот там на улице, он чувствует, что к нему постоянно кто-то пристает, постоянно ему пытается впихнуть, даже не спросив, надо ему это или не надо, а потом еще обижается и теряет с ним контакт. Ну, беспредел, согласитесь? Поэтому они не знают, что это такое. Ну, мы это с вами знаем. А у нас есть э, маркетинговая стратегия. Это многоуровневый маркетинг. Э, это рекомендация. Вот если я что-то э, получил, ну вот давайте простой пример. Виталий Бринкмана. Кто слышал первое, первое занятие? Вот вам, когда вы послушали это занятие, вам хотелось про него рассказать другому человеку? Была такая потребность? А, а вы бы своему близкому, родному человеку рассказали бы об этом, если бы вам за это ничего не платили? Да. Ну, честно, вот, вот положа руку на сердце. Сказали бы? И я рассказал. А представьте, здесь еще и платят за это. Понимаете, о чем я говорю? И это только один пример. А кто посещал э, феноменальную память от Алексея Бессонова? Лучше стали запоминать? Хотелось об этом рассказать близким? Понимаете? Когда у вас есть ценность, да, не что-то там навязано, да, вот у нас IT-компания, то есть мы принимаем заказы от э, разных бизнесменов, которые хотят маркетинг-план, именно сетевой. И вот представьте вот меня, я люблю сетевой маркетинг от всей души, то есть я знаю, что это человек. И я здесь сегодня не такой, какой есть, только лишь благодаря этой индустрии. Потому что если бы этой индустрии не было, знаете, чем бы я сейчас занимался? Сегодня какой день недели? Время сколько сейчас? Я бы сейчас примерно через 35 минут слез бы с погрузчика своей синей одежды, а, злой на все вокруг, а, сел бы в какую то законченный автомобиль а, кое-как подобрался на, на пониженных передачах, а, чтобы много бензина не тратить, а, до дома и наехал бы на жену еще со всей силы за что-либо. Ну так, по привычке. Понимаете, да, что происходит в мире? Разве это та жизнь, для которой мы с вами родились? Я не верю в это. Я верю в то, что если у нас с вами появится возможность жить именно так, как мы хотим, для чего мы родились, мы с вами будем более счастливыми. И лично я и моя жизнь благодарна именно именно вот этой индустрии. Меня просто в нужный момент нужные люди правильно в нее ввели. То есть меня не мотивировали, и мне не продавали какие-то штуки, а мне просто объяснили суть ее и для чего она нужна. И я вам, им, этим людям очень сильно благодарен, хотя я даже не знаю, как их сейчас зовут. Потому что в тот момент это была какая-то непонятная эйфория, а, какой-то непонятный для меня процесс. То есть мы же все с чего-то где-то когда-то начинали. Так, хорошо. А, ну теперь мы вот добрались э, до MLM. Ну хорошо, есть люди, кому это нравится, есть люди, кому это не нравится, это дело каждого. Да? То есть также э, есть сок какой-то, который кому-то нравится, а кому-то он не нравится. Это просто так есть. Так вот, э, суть в том, что тем, кому это понравится, или тем, кому это сейчас нравится, у них есть определенные э, сложности. А, ну, помню, в самом начале я сказал, что эта индустрия сейчас чуть-чуть ну, отошла от, от того истока, ну, с чем она была зарождена. А, здесь, например, многие люди, я знаю, что сюда приходят, потому что а, благодаря многим трудочтам многих людей можно создать стабильный бизнес, который будет работать через года, для того, чтобы передать его по наследству своим детям. У кого-то были какие-то когда-нибудь такие мысли? А, были, да? А давайте теперь по факту посмотрим. А что происходит по факту у нас с вами? Вы знаете таких людей, кто действительно передал по наследству тот бизнес, который он начал 20 лет назад? Есть такие люди, правда, они есть. Но их такие единицы это раз. И во-вторых, эти э, э, люди в тех компаниях, которые родились там 70 лет назад, там 50 лет назад, то есть это стабильные, мощные концерны. А знаете, что происходит сейчас? Сейчас в день, в день, в день рождается, это официально статистика, более 100 пирамид только. Я сейчас не говорю про сетевые компании. 100 пирамид в день. Представляете цифры, да, себе? А, я начал говорить, что мы пишем код. Э, и вот представьте, приходят люди и говорят, нам нужен такой-то маркетинг, мы делаем это, нам надо, надо, надо. А, говорим, а какой продукт? Ну надо же понимать, какой продукт. А от этого зависит, какой маркетинг-план, то есть какой план компенсации, то есть как должны проходить эти все процессы. Но ну, мы с продуктом еще не определились. Ну, беспредел, согласитесь. А, благодаря, а, благодаря а, той стратегии, которую мы сейчас ведем, мы избавимся от этого раз и на всю жизнь. А, как это можно сделать? А, здесь есть несколько сложностей, почему люди не выходят на а, такой пассивный доход, который можно было передать по наследству. Первое, то большинство MLM-компаний привязываются на какой-то определенный продукт. Но кто бы что ни говорил, у нас есть такие тенденции, тренд приходит, тренд уходит. Факт, Бывает, что какой-то продукт сегодня крайне востребован, а завтра он никому не нужен. Соответственно, сегодня я вкладываю сюда душу, жизнь, время, да, время, которое я забрал у своих детей, я обвязываю все вокруг этой компании и ставлю на этот продукт, а завтра он никому не нужен, он не востребован. Соответственно, у меня идет мягкое закисание, перерастающее закрытие проекта, потому что а, никто здесь уже работать не хочет. То же самое и с трендами. То есть, если бы мы сейчас завязались, например, только на блокчейн-технологии, все, что с этим связано, в какой-то момент это будет, ну там, ну пусть это 3-4 года пройдет, и оно пройдет такое мягкое записание потому что что-то новое придет. Я уверен в этом, я знаю, что придет что-то новое. Например, наверняка придут какие-то новые направления, связанные с нейронными сетями. Там будет очень много направлений. Это просто неограниченное пространство а, вариантов. Вот. А, кроме этого, а, многие маркетинг-планы устроены таким образом, что когда кто-то сильно вырастает, его нужно подрезать. Вы видели когда-нибудь такое? Когда вроде бы мощный лидер, честный, корректный, все делает для компании, все делает для людей, в какой-то момент он потухает и уходит. Это не случайно. Есть очень много причин, почему это происходит. А, так вот, это все может исправить. А, благодаря тому, что появились э, такие технологии, как блокчейн, у нас появилась с вами возможность развернуть маркетинг-план и он будет всегда открытый, и не будет возможности подвоха. То есть никто не сможет э, ваш проделанный наоборот вам не заплатить. Это первое большое преимущество. Да? То есть у вас полностью все прозрачно. Но самое большое преимущество, что у вас в системе будет не логин и пароль, а приватный ключ. Кто еще не знает, что такое приватный ключ? Приватный ключ это такой длинный номер один, ну, так назовем, это номер цифры, и вы его просто заполняете, запоминаете, да, и он есть только у вас и без этого ключа никто вас ниоткуда никогда убрать не сможет. Он есть у вас, и это ваше. Это ваше собственное. Благодаря, э, благодаря вот этим технологиям у нас, э, ну не только благодаря этим, э, то есть здесь опять же нужно понимать, вот вы же, наверное, обратили внимание, что у нас не компания ведь, это же некоммерческая организация это сообщество людей, то есть это люди организовались в одно целое а, для того, чтобы быстрее приходить к своим целям. Причем, что самое интересное, у каждого из нас разные цели, но это же не мешает нам совместно делать какие-то мероприятия, совместные какие-то движения, совместно обучаться, совместно получать удовольствие и совместно получать новые эмоции. Ведь это же очень ценно. Вот э, Инна, Инна вчера говорила, как это важно, да? Вот раньше было ценно деньги. Помните такое Деньги, деньги, деньги. А что сейчас? Вот э, что сейчас? Эмоции, может быть, так? Задумайтесь. Ну, есть такое? Чувствуете уже, что приходит такое, что от эмоций я получаю больше удовольствия, чем от получения денег? Есть ли у нас? Это не у всех, кстати, не у всех. А есть такие люди, у кого так? Вот кто охотится за эмоциями? Вот слава Два человека в целом зале, представляете? Ну, по факту улыбалось больше людей, и принимало людей больше. Так вот, а, давайте еще вот так вот напишу тогда. А, сообщество не привязано а, на всю жизнь никакому тренду. Если сегодня в тренде блокчейн, значит мы будем развивать этот тренд. Если завтра в тренде будут нейронные сети, значит будем заниматься нейронными сетями. Если сегодня в сфере блокчейн есть 500 каких-то разных интересных направлений, Потому уже понимали, что физически невозможно, там, допустим, мне или нашей технической команде все 500 направлений покрыть. Но за счет того, что мы с вами сообщество и объединение, мы можем эти сообщества или как, эти другие направления и тренды э, пригласить сюда. Ну почему бы им не быть на этой площадке и не радовать людей своими разработками и технологиями? О чем мы вчера с вами говорили? Это как раз сегодня в тренде, в нашем современном э, цивилизации. Да? как раз сила объединения и коллаборации. Те, кто были как раньше, мы круче, мы круче, помните? Такие, мы самые первые. Помните? Это больше не в тренде. Это, это вот в этих направлениях сейчас как раз проходит закисание. Это все. А вот те, которые находят, э, ну, настолько, настолько вот подкованные, которые находят точки соприкосновения с разными трендовыми направлениями и объединяются – по факту получается много-много-много-много маленьких единиц, но объединенные в чем-то одном, и это что-то гигантское на самом деле. Потому что для того, чтобы развивать, например, а, на блокчейнах можно развивать разные направления. Например, биржевые. Я напишу биржа просто, да? Вот смотрите, ну, ну окей, да, у нас есть блокчейн. Да, кстати, у нас есть блокчейн мы можем на этом блокчейне создавать централизованные биржи. Кстати, у нас есть децентрализованная биржа. А, но что самое интересное, а, мы не будем заниматься развитием этой биржи в таком ключе, как люди это знают, что можно было не торговать. Мы ее будем использовать для наших потребностей. Она будет децентрализованная для того, чтобы наш а, DAO, концепт, мог ну, совершенно самостоятельно существовать. Ведь основная цель и задача сделать там не меня там, только э, там, хозяином какой-то межгалактической суперкомпании Меня это не интересует крайне. Если кто-то мог выполнить эту функцию сейчас, я бы с удовольствием отдал себе полномочия. Кстати, может, есть желающие. Но, э, но суть в том, что мы хотим создать такую сущность, которая живет самостоятельно в интернете и которая развивается посредством коллективного разума и коллективного интеллекта. Когда люди сами принимают решение, что для нас хорошо, а что для нас менее хорошо. Когда люди сами включают свою креативность, свои мозги, объединяются в разные направления и рождают какие-то новые цветы, которых раньше мир не видел. Вы представляете, какое это может получиться чудо? Люди, некоторые говорят, Ой, зачем эти все сообщества? А, или зачем эти все академии? Есть же институты, университеты. Конечно, есть. Но давайте подумаем. Если мы с вами хотим создать что-то новое, нам нужна где-то площадка, где мы будем рассказывать о нашей идеологии, а, о каких-то перспективах, где мы будем обучать кадры. Нужно нам это? А как вы думаете, случайно появилось, что мы начали именно с академии, а не вот отсюда? Вы обратили внимание, что большинство блокчейн-стартапов заходят, «Ну, мы крутые, у нас блокчейн, у нас монета, все огонь. Слышали такое когда-нибудь? И толку с этой монетой. Она вся просто чисто спекулятивная вата. Объясняю почему за ней ничего нет. Ну, есть какие-то пары энтузиастов, которые решили на этом заработать, но я сейчас не об этом. А суть в том, что если ее никто нигде не использует, то есть если она неиспользуемая и она не нужна для какой-то экосистемы, то это чисто спекулятивный инструмент. И вот пошел наш биткоин наверх. Да? И все монеты за ним, да, наверх такие пошли. Видели такое? Все красное, а потом раз, все зеленое. Ну как это возможно? Вы когда-нибудь видели такое на, ну скажем там, на рынке, ну на бирже? Когда все компании растут одновременно всегда, если одна компания растет, у другой что-то забирается. Ну, есть такой определенный баланс, а у нас вот так. С чем это связано? Это связано с тем, что у нас на данный момент еще нету практически блокчейнов и монет, которые физически и фактически используются по назначению. Поэтому э, зачем нам быть как все? Мы ведь другие с вами. Давайте начнем с того, что мы вообще сформируем, сформируем с вами совместно, что мы хотим, как мы хотим, когда мы хотим, объединимся, обучимся, да? вот между собой это все сделаем, а, организуем сообщество. А, вот смотрите, когда мы с вами запустим вот это, то есть первый этап это будет MLM э, именно децентрализованный. Когда мы с вами это сделаем, нам нужно с вами примерно 12 месяцев, примерно 12 месяцев, для того, чтобы у нас стало 2 миллиона человек. Нормально? Это очень много на самом деле. То есть, может нам кажется, ну окей, у нас 7 миллиардов, ну это 2 миллиона всего лишь. Но я вам точно могу сказать, что это уже... А, ну вот давайте возьмем пример какой-нибудь город. А, какой город есть, в котором 2 миллиона человек? Екатеринбург, Нижний Новгород, Одесса, ну, есть такие города. Ну, Сибирск, да, вот, Сибирь, говорит. Питер, например, да? Вот смотрите. Э, я чуть забежал вперед, конечно, про города с вами. Ну ладно, <laughs> коль уж начали. Вот смотрите, э, э, в Питере есть парикмахер? Есть? Значит, и здесь, наверное, тоже появится. Ну, а дизайнеры, программисты, разные какие-то другие услуги и так далее. А, вот теперь представьте, что мы с вами объединились на одном сайте, то есть на одном сообществе. Первое, что мы с вами настроим, мы с вами сделаем именно фокус на коммуникации аудитории с преподавателями. То есть мы настроим с вами первые, а, первые сообщения обмена ценностями. У него есть ценность знания, у него есть ценность его монета, которую он купит себе время для того, чтобы получить эти знания. Он может это сам получить, но ведь купить ну, что дороже, время или монета? Понимаете? Да? Все, значит, мы настроим сами первую коммуникацию. То есть, если мы настроили коммуникацию, что люди могут друг с другом обмениваться ценностями в виде монет, либо в виде каких-то услуг, это значит, что в какой-то момент это может быть уже не спикер, а парикмахер. Может быть такое? А, в чем сложность э, популяризации биткоина в целом? Почему вот в 2009 году появился этот феномен и почему так мало людей все еще об этом знают? Есть как минимум две причины. Но ну, причина номер один – это сложно. Вспомните себя, когда вы первый раз узнали или услышали, что такое блокчейн. Мозги заклинило. Я не знаю, как у вас, у меня просто их переклинило. Ну и что? Какое-то непонятное слово, и английский я тоже не очень знаю. Пошел в Википедию, еще хуже стало. Не, ну реально, там такие, там еще больше слов, которых я не знаю. Окей, но я же мужчина. Я пошел дальше, и дальше, и дальше, и мне понадобилось, мне понадобилось полгода для того, чтобы вообще примерно создавать видение, что я понимаю, о чем я говорю. Представляете, да? Вы думаете, у других людей по-другому? То же самое. Что их сейчас тащит, Чисто спекулятивный момент. Вот все зарабатывают, и я хочу. Да? Еще по старым цивилизационным привычкам. Вот. А теперь представьте себе такую ситуацию. Просто представьте себе такую ситуацию. Что легче, а, разобраться с кошельком блокчейна, допустим, биткоина, или зарегистрироваться в социальной сети? Что легче? То есть можно сделать логин, пароль, я внутри, правильно? Добавил фотографию и все, могу общаться. Так? Это легче для понимания? А теперь представьте себе ситуацию, любой, хоть это спикер, хоть это, хоть это больше, видите, досками, прям вцепляется, Толя. А, вот, а теперь представьте такую ситуацию. Вот эти люди, они заходят на какой-то сайт и говорят, ой, вот простая регистрация. Ну, там придумал себе никнейм, а, пароль, пароль. Все, и он уже внутри. И как только он появился внутри, у него уже есть кошелек. Все. Ему не надо разбираться, у него уже он есть. И теперь в какой-то момент, э, вот я приехал в какое-то кафе, или я приехал к парикмахеру, больше мой парикмахер говорим, а, я подстригся, я э, и, и я вижу, что он тоже здесь залогинен в системе. Я говорю, так я могу? Он говорит, да, почему нет? То есть я к чему это сейчас все рассказываю? Основная цель и задача сделать так, чтобы нам не нужно было обменивать нашу монету на фиатные деньги или на биткоин или на какую-то другую крипту. Для того, чтобы мы могли внутри сами обмениваться этой ценностью. И мы позаботимся о том, чтобы их было не так много, а чтобы нас людей было больше. И чем больше будет нас, тем больше будет спрос. Потому что эта монета будет место, где ее можно применять. следующий, следующий этап, а, над которым мы сейчас работаем, это, а, а, ну, назовем это marketplace. То есть изначально это будет не так, что вот многие сейчас себе представляют маркетплейс, это Amazon, это Озон, там. Когда-то да. Но как вы думаете, вот вспомните, с чего начинался Amazon? Давайте просто реалистично смотреть на вещи. С чего начинался? Помните? Вы знаете эту историю? Он просто, я сейчас округлю все это, чтобы быстро, он просто начал продавать книги и, в, и, и начал просто понимать, как устроены логистические процессы, где заказать, где складировать, как отправлять, как это оптимизировать максимально. Фокус был на книгах. Что сегодня продает Amazon? Суть понятна, что я сейчас говорю? Вы видите параллель, что мы сейчас настраиваем? Коммуникацию между спикером и аудиторией. Первое, что мы сделаем, чтобы спикер мог сюда прийти и отгрузить свой какой-то курс. А, для того, чтобы кто-то из сообщества заинтересовался этим курсом, этому спикеру нужно дать какую-то пользу сообществу. Вы согласны с этим? Ну так будешь тогда сделать 3, 4, 5 полезных занятий, чтобы люди его полюбили. Мы же полюбили Виталия Бринкмана. Если Виталий Бринкман сделает нам какой-то дополнительный апгрейд за какую-то сумму, но ну, неужели не найдется человек, кто захочет проапгрейдиться? Понимаете, я о чем говорю? Найдутся же такие? Это просто как один из примеров. А, допустим, у этого спикера появилась какая-то книжечка. И она, обратите внимание, тоже в электронном виде. Как вы думаете, а, если люди уже знают и любят этого спикера, и какая-то хорошая книжечка с хорошей скидочкой появляется для участников сообщества, у нас найдутся здесь люди, которые будут приобретать эти книжечки? Конечно, найдутся. А как вы думаете, у нас будут здесь люди, которые захотят личную консультацию, чтобы можно было только с этим человеком поговорить, и никого, чтобы вокруг не было? Ну так тогда, значит, нам нужно настроить коммуникацию таким образом, чтобы они могли это сделать друг с другом, но еще и чтобы и спикер был защищен, и чтобы пользователь был защищен. Как это можно сделать? Благодаря технологиям смарт-контракта. Но кто из спикеров знает, что такое смарт-контракт? Это же какое-то волшебное мистическое слово. Так вот, наша с вами задача сделать это так, а, чтобы, вот по примеру письма, когда человек пишет сюда письмо, а, у, у спикера открывается интерфейс, и у него должна быть возможность, вот, например, в поле текстовом он вписывает и говорит, а, на наших занятиях мы пройдем с тобой это, это, это и это. Нам с тобой понадобится другое поле, просто поля. Вот как мы ему пишем же, да? Нам с тобой понадобится 5 занятий. И, и одно занятие будет стоить одну монетку. Спикер вот это у себя вписал и отправил письмо. Он даже думает, что он письмо отправляет. А по факту он составил ему смарт-контракт. И как только это письмо ушло, человек его получил. Говорит, мне эти условия нравятся. Я согласен. Нажимаю на кнопочку «Я согласен». Мгновенно срабатывает смарт-контракт и блокирует у него на счету 5 монеток. Но ну, что самое интересное, не отдает спикеру. А вдруг спикер не чистый на руку? У нас же здесь децентрализованная автономная организация. У нас здесь нет э, каких-то органов, которые это все контролируют. Соответственно, это нужно регулировать отношения между собой. Вы понимаете, почему в будущем у юристов будет меньше работы? И не только у юристов. Это наше будущее, друзья. Это так выглядит. И вот это будет первая коммуникация, не устраиваешься. Ну, уже такая уж тут, э, после, после маркетплейса. Что можно еще продавать на маркетплейсе или покупать? Программное обеспечение можно? А, знаете, в чем большое преимущество программных обеспечений? Очень часто они идут на ежемесячной основе. То есть, если, если в наше сообщество попал человек, которому понравилась какая-то программа, и он ее заказал, то вы будете получать за это вознаграждение снова, снова и снова. Ведь это приятно. А как вы думаете, люди, которые создавали города или страны, или государства, у них были какие-то преимущества по отношению с просто жителями, которые потом приходили? Были у них преимущества? Но ну, кто-то же настраивал коммуникацию между разными бизнесами, направлениями и все, что с этим связано. Так вот это вы. Вы первые люди, вы про это знаете. И вы будете об этом рассказывать. ловлю себя на мысли, что мы создали с вами бесконечное пространство бизнес-вариантов. Я просто не вижу границ. То есть в какой-то момент э, мне почему-то казалось, что о, круто, мы сделаем сообщество, у нас э, будет централизованная организация, и все люди в мире будут счастливы. А в конечном итоге я понимаю, что будет миллионы сервисов, которые обслуживают миллионы людей, которые пользуются этой системой. Будут даже сервисы, которые обслуживают сервисы, которые обслуживают сервисы чем больше я разговариваю с людьми, а, которые в этом хотя бы что-то понимают, тем больше я понимаю, что мы делаем с вами что-то правильно. А, вот, например, а, просто кто по форуму, если катается, если вы имеете доступ к профессионалам именно блокчейн-индустрии, знаете, на что там часто, как, как они там относятся вот к этому направлению? Ужасное отношение. Ужасное отношение. Просто, ну, какое отношение. Но мне хватает ровно 15-20 минут, чтобы люди начинали любить это направление. Знаете почему? Рассказать вам? Потому что у нас есть то, чего нет у них. У них нет аудитории, потому что слишком умные, понимаете? Потому что нет ценностей там многих, а у нас есть. И наша с вами задача следить за тем, посредством голосований и рейтингов, чтобы все подряд к нам не лезло и наших людей не обижало. Окей?